ውዴ እናቱ ዛሬ ማናገር አልፈልግም ነበረ። የኦሮሞ ልጆች የእኛ ልጆች ማለት ነው እያቃጠሉኝ ነበር፣ እየተናደርኩኝ ነበረ። ዛሬ ወጥቼ መናገር የፈለግኩት ቲክቶክን ብዙ ማስወራኝ ሞኬ የኦሮሞ ልጆች ማለት ነው። አፈር አባታችሁ ብሎ አፈር ብሉ እናንተ ገገሞች፣ ምንም የማታውቁ እንደ በሬ ሄድ የሚሉበት ቦታ የምትሄዱ ማለት ነው። ዛሬ የኦነግ ባንዲራ ይዛቸው የወጣችሁት ሆነግ ነው እንደ የእናንተ ወዳጅ ወይ ቮይስ አማራ ነው። እናንተ ባለጎች ብታውቁ ኑሮ ማለት ነው ኦሮሞ ሲገደል ጊዜ ከጎንደር ተነስቶ ነው የኦሮሞ ደም ደሜ ነው ብሎ የተነሳ ማለት ነው። እናንተ ውርደታሞች፣ አንገታችን ያስደፋችሁኝ፣ በኦሮምነት ያፈርኩበት ጊዜ አሁን ነው። አጫሉ የበላችሁት እናንተ ናችሁ። የውሸት አማራ ትላላችሁ እናንተ ናችሁ። ከሆነ ጋር የበላችሁት ማለት ነው። ባለጎች፣ ውርደታሞች፣ በውርደት የማታፍሩ ኦነግ ናችሁ እናንተ። ምን ኦሮሞ ትላላችሁ?